Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dalam channel saya Arjuna Wongbengen Gimana kabar-kabarnya teman Kali ini saya mau mereview Mau naik ini ya naik, Mau naik jihacolnya Korea Jihacol itu atau kereta metro Kalau di Indonesia itu kereta metro ya Nanti saya mau mereview dari cara mau masuknya sampai ke dalam kereta Jihacolnya atau kereta metronya kayak apa ya yuk kita lihat kita ikuti video saya selanjutnya kita mulai dari masuk ke tiketnya ya ini kawan kita pakai tiket otomatis ini tiketnya yuk kita masuk kita ke lane 5 mau tujuan ke kota Conan kita masuk ke lane 5 <clears throat> Nih. Ya, oke. Kita sudah masuk. Kita cari land 5. Nah, ini suasana dalamnya kayak gini kawan. Ini kereta metro di dalamnya kayak gini ya.